this is an area in insisa north called singwambitse in gwandam sisilingubani yebo akusitshele ukuthi kanti kwenzakalani lapha esidzibe njengomuntu ongumama inhlupho zenu yiziphi thina uhlupho esihlangana lalo njengabantu abangomama yikuthi um inkokheli zethu ezikhona kazisiphathi kuhle siyeyisekile silazithuthi sokufisa kwethu ukuthi ngalathi siyaphakanyiswa baleyisa baleyisa njani abantu labo um abasiphathi kuhle ukungasiphathi kuhle kwabo yikuthi izikhundla eziningi sinanzelela ukuthi izinto zikhangelele ukuthi zibe ngezisetshenzwa ngabantu abangobaba thina kasitholelo amalungelo ukuthi lathi sikwanise ukuthi sizincedise yiziphi izikhundla elizifisayo lina njengabomama thina sifisa ukuthi njengakhathesi kuseselowezombangazwe ngalathi basiqoqa kahle njengabantu abangomama basikhulule ukuthi hhayi lani ake lihamba hambe likhulumisane labantu like lithole izikhundla zokuthi imisebenzi kumbe lifuma ngokhansila kumbe lifuna ngo-mp ngoba nxa sikhulumisana labo ukuthi hhayi lathi siyafisa ukuthi kumbe singakhangela lathi sithole imisebenzi ukuthi kumbe sike sikhankase sibe ngabaphatha abantu njengabantu abaningi hhayi abakhangelelanga besesifisa ukuthi ngaphela nxa kusenzakala kanjalo iziphathamandla ezikhona ngabe ziyasitholela lathi imisebenzi ukuthi nxa kumbe besikhayelela ukuthi asifundanga sithole lathi ukuthi siyethanyela emahofisini manje bona bangangena sebekhangelela imuli zabo sebesilibala Women in this part of Akwanda are complaining that they are treated like children. They wish that their leaders could see them for adults and that they can be involved in decision making. Linda Mpofu in Incisa, Matabeleland South.